Escoltes, un programa de la xarxa Emisores Municipales valencianos. La Represa, un programa de debate, de diálogo de reflexión y de introspección En definitiva, un programa de trellat. Bon dia per l'espera de Ràdio Godella a la xarxa d'emissores municipals valencianes i benvinguts a La Represa, un programa de trellat. Molt bona vesprada o molt bon matí a tots, depèn de l'hora que ens sentiu i, com sempre, li donem pas al nostre convidat a que se presente. Em diuen Josep Lluís Albinyana i Olmos, eh, soy, soc nascut a València, al barri de Xerea, concretament al carrer Boix, fa molts anys, en 1943, un 25 d'abril, en l'actualitat eh, estic jubilat i la professió última va ser la de magistrat i abans unes altres que anirem xerrant durant aquesta entrevista. Eh, molt bé, eh, és tot un honor per a nosaltres tindre-li a, a vostè així, així avui i com vostè, vostè molt bé ha dit, ha exercit moltes professions al llarg de la seva vida. Eh, podríem començar parlant, per exemple, dels anys 70, als anys 70, segons una... perquè abans de fer les nostres entrevistes intentem mirar també quines entrevistes s'han fet abans, no?, per a treure un poquet d'informació sobre el nostre convidat. I si no m'equivoque, en una entrevista que vostè va donar al Semanari El Temps, una entrevista prou llarga de l'any 2009, en motiu del 9 d'octubre, que va fer Víctor Maceda i una altra persona, que, un altre periodista que malauradament no recordarà el nom, vostè parlava dels seus inicis en política van ser als anys 70, quan junta Paco Burguera, que recentment ha, va faltar, malauradament. Junt a Paco Burguera eh, van, eh, van posar-se en contacte amb la gent de Unió Democràtica al Poble Valencià i diguem que a partir d'ahir va, en eh, vostè va néixer una necessitat que era la d'un partit polític valencianista i transversal. Sí. Bueno, <clears throat> això, això és el pleistocè. Eh, en primer lloc, l'honor és per a mi aquesta emissora i, bueno, pues sí, tenim que aprofundir en la, en la història que no no es deu de veure com una història personal, sinó simplement com una crònica de l'evolució política mm, tan estranya que vàrem tenir en els temps de la dictadura, perquè avui n'hi ha una visió laic que jo crec que és perversa d'edulcorar el que era la dictadura no és que fora terrorífic però era la dictadura i <laughs> en aquell sentit no hi havia llibertats no hi havia llibertats democràtiques aleshores eh, mos filtràvem com sanglantanes per on podíem. I avui dia parlar de que l'oposició democràtica, fins i tot el Partit Comunista, el valencianisme actiu, el mateix eh, Acció Cultural de Liceu Climent, el mateix Joan Fuster, <laughs> estàvem, estàvem estava jo ric, perquè és una cosa increïble. Estàvem en les oficines dels constructors ferrandos, que eren dels partits, del partit carlí, del, car, del carlí d'aquella època, que, que no era el carlisme eh, carpeto-betònic de, de, dels tradicionals i, de, vamos, i dels fatxes tan, tan greus Val, eh, estàvem eh, junt a Álvaro Noguera, pobre que ha faltat, i Vicent Iborra, que ha tingut problemes després. Eh, bueno, en una candidatura, una candidatura mm, per a nada menys algo tan atractiu com <laughs> la representació a les Corts franquistes per al terç de procuradors familiars. I anaven de tàndem Marcelino Lamar, de l'Opus Dei, que era el que convocava tota aquella representació empresarial, i Paco Burguera, el bon amic Paco Burguera que era el que arrastrava els demòcrates i el valencianisme. Eh, evidentment, l'experiència era una experiència a pèrdues. No, no calia esperar cap èxit, però estàvem animats, perquè havia hagut un altre home, també, deu de recordar-se, que va guanyar la presidència de la Diputació de València i que va fer coses que li van costar el càrrec, Eh, per valencianitzar justament el tema de les falles. Va crear un concurs on se parlava del valencià com el català i allò va ser ja el seu, la seva finalització, en referisca a José Antonio Perelló Morales, i en una campanya a l'americana eh, eh, totalment desconeguda en aquell temps, pues, també guanyar lo del terç este de procuradors i anima a estos. Eh, varen perdre estrepitosament, perquè vamos, allí va haver de tot, de tot de referís, de tot el que sigui frau. I a partir d'ahí, pues, com ja estaven cansats els independents de ser els tonto útils del PC, <laughs> perquè era l'única organització que estava mobilitzada, eh, i, i eren valencianistes, i ens preocupava eh, el buit que hi havia en la política, perquè l'antic pes, pes Partit Socialista Valencià, eh, Liceu Climent i Marquès i eh, Cocó, de més, pues, eh, s'havia desintegrat, s'havia escindit, eh, funcionava Vicentura en els GARs, grups de reflexió, que era més bé. I, bueno, estaven reagrupant-se els homes de Lluc, Vicent Soler, Fons Cocó, en el que més abans seria el PSPB, però que no tenia una presència orgànica clara. Val, eh, van fundar la Unió Democràtica del País Valencià, que era un partit mm, fundat en un xarre de Torrent, en el que érem Chivo Maldonado, el fill de, de Maldonado, eh, érem eh, Vicent Miquel i Diego, no el que va ser secretari, sinó una de les cooperatives, estava Jaume Castells, Vicent Montes, catedràtic de, de, de dret civil, i, i jo, que no era... Bueno, estava també... <clears throat> Estaven els homes de la cooperativa, els homes de la HARC, els homes de, de l'acció catòlica més, més progressista. Que són els que fundarien Consum i algunes, sí, moltes de les cooperatives, sí, crec que Caixa Popular també. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, que tenien la seu i el carrer Sueca, que estaven en l'experiència de cooperatives populars, tant de, en el tema de la construcció que després derivaren a, a consum, i justament d'aquesta gent. I el partit era demòcrata, valencianista i socialista, de les tres claus, <laughs> malgrat la reticència del poble Chivo Maldonado, pues, doncs també va acceptar. Però bueno, aquella qüestió de socialisme immediatament es va derivar mm, cap a la qüestió de si ens vinculàvem o no a, a l'equip demòcrata cristià de l'Estat on eren, eh, estaven el, el PNV i Unió Democràtica. I Gil Robles crec que també estava, no? No, no Gil Robles encara, encara no, encara no, encara no. Gil Robles eh, estava en un tour de force en Izquierda Democràtica de, de Ruiz Jiménez, que estava en el grup de Quadres pel Diàlogo. Jo estava molt, molt afí al grup de Ruiz Jiménez perquè estava vinculat a Quadres pel Diàlogo. De fet, eh, portava la representació de Quadres al País Valencià. Y ya, pero, pero un problema de vista personal en Pedro Altares, Gregorio Peces Barba y la gente que se movía en aquella, en aquel, en aquella revista. Bueno, pues <clears throat> tingueren converses, vingueren de la DCI italiana para convèncer-nos. Eh, jo recordo un periodista de la DCI que, que volia convèncer-me que era millor ser l'esquerra d'un partit de dreta que ser eh, la dreta d'un partit d'esquerra, <laughs> perquè ell havia sigut de, de les brigades, dia, de les brigades de, de, d'estes italianes. Bueno, i tinguérem també una tancada ja en, en Barcelona, junta la gent d'Unió, d'Unió Democràtica, i entrar Ruiz Monraval entrar en Montraval i tenia ja una força molt persuasiva, per dir-ho així, <laughs> de que fórem demòcrata cristià. I aleshores un petit grup, Jaume Castells, Vicent Montés i jo, com que recorde, es varen dir ahir en Cerdaví que, bueno, que no calia fer un congrés per a lluitar, per a veure si érem socialistes o demòcrata cristianos, sinó que anàvem i ja, i que anaven ells bé. I bé, a partir d'ahir vaig eh, precipitar la meva decisió per enganxar-me al, al PSOE, malauradament. I ja jo crec que és una pregunta que també hauríem fer. Eh, per què si estava, vostè ha parlat dels GARS, que era Vicent Ventura, estava l'europeu d'Ernest de, eh, Lluc i també Vicent Soler i, i Alfons Cucó, tot això acabaria, també estava el grup e dels, dels germans Garcés, tot això acabaria sent el PSPB, que era una cosa diferent al PSOE, que sí que era un partit, diguem, nítidament valencianista. Per què, per, per què el PSOE i no el PSPB? Vale, la, la pregunta pues, eh, és difícil de respondre i, sa, i salir airosament. Per què? En, que em perdonen que em perdonen, i perquè a més tots són bons amics, o per lo menos els millors que he tingut, i els admire i els, i els, i els vull. Eh, sobretot un personatge tan entrellable com Vicent Ventura. Però com es veia Vicent Ventura en aquell moment? pues es veia com un home crític, com un home socialista, íntegre, però que la seva voluntat de fer una organització política mm, pues, no, estava, no estava molt, molt, molt clara. No? Eh, eh, I en això jo no, jo no vull restar ni, un, ni una mil·lèsima de la seva projecció personal i política. Era un que havia estat en el Congrés de, de Múnich, no? havia sigut eh, represaliat i, i tenia una trajectòria impecable, ningú, ningú la tenia. Un bon amic com JJ era també entranyable, o sigui, que és que no, no, no vull fer el recorrido perquè tots eren molt bons. Però, vamos, per què jo? Perquè jo no, no me vaig sentir, eh, eh, diré, seduït doncs, home, perquè eh, jo havia fet una opció personal mm, molt íntima. Jo estudiava filosofia i lletres eh, al principi i vaig deixar filosofia i lletres per anar-me'n a dret, mm, perquè renunciava a una posició intel·lectual, analista, distanciada de la realitat. Volia embrutar els peus, volia baixar a la realitat i ser un home de més acció, de compromís, un home de, en el que la, la qüestió ideològica tinguera un contraste en la realitat. I, bueno, pues, mirant a, eh, en aquell moment a Regió, que Vicent Soler, eh, a Cocó, eh, era un ambient molt universitari, un ambient molt intel·lectual, molt, molt, molt científic. Jo volia baixar un esglau, eh? volia baixar un esglau. Eh, pensava pues, un poc el mateix que pense ara, en, ara més, en més claror que abans, diria, era, era valencianista, era nacionalista, eh, però també tenia la il·lusió de creure que tota la gent que estava a l'esquerra pues, podia pensar el mateix que jo. I, <laughs> i bueno, i les meves reticències front al PSOE que era inexistent. Era un partit molt bondadós perquè <laughs> com no tenia vida pues, se podia pensar el que fora d'ell perquè sempre <laughs> podia ser fàcil eh, me van seduir, me van seduir i jo vaig, jo vaig aturar la meva eh, incorporació fins al Congrés de Suresne perquè les converses preves que vaig tenir en Felipe González i en Alfonso Guerra em van assegurar que anaven a definir la formulació de l'Estat i efectivament van aprovar una, una ponència que parlava de en la Federación de Nacionalidades Ibèriques, no? Mm. d'acord en una resolució de Congrés de Reus. Jo no coneixia la història del PSOE i bueno, pues pensé que això podia ser una marca, una, una marca eh? eh a explotar i donar-li un contingut valencianista. Em vaig equivocar, és, és obvi. Uh -huh. I llavors anem, se podria dir que eres el fundador del Partit Socialista Obrer Espanyol al, al País Valencià o, eh, o un dels sí. fundadors i, i estàveu miralles tu i a un despatx de, de la Vall d'Uixó. Sense dubte, no? L'espai de la Vall el fundí jo. Sense sí. dubte, sense dubte. Jo, això, els mèrits que se'ls apunta... Mira, eh, una petita anècdota. Quan <clears throat> repartiren els carnets en l'agrupació socialista de València Ciutat, hi havia una baralla per el número per el number one, no? Mm -hmm. que els històrics, el de el, el meu, l'últim del censor. I, I el tinc, el conserve, 249. Ja estàvem en la legalitat, eh? ja estàvem en, en les eleccions. En les eleccions. Mm -hmm. Quina gent hi havia quan Dios comença a moure'm? Pues mira, havia un electricista avinguda del, de, de l'antic José Antonio, José Antonio avui l'antic regne. Un electricista, Joan Borràs, un, un bon home, bon home, eh, íntegre i tal. Havien dos parelles, dos parelles que eren la representació oficial del PSOE, que el fill d'un exilat que havia regressat i un peruano, i que van voler examinar mi de marxisme perquè dubtaven de que jo fora... Tenien també uno, Bartolo, que vivia així, en Burxassot, i dos germans que estudiaven, que estudiaven a la facultat d'empresarial, de, de y, y pare usted de contar para usted de contar. Eh? Allò era el Partit Socialista Obrer Espanyol, eh, com a mínim, eh, província de València. Eh, eh, ni siquiera en Partit Socialista, perquè van a afegir que orgànicament uh mhm. -huh. sols estaven vinculats a les joventuts socialistes per una amistat en Alfonso Guerra en un campament que havien tingut en, en Suresnes o en, o en, o en Toulouse, eh, la dona d'una de les quatre parelles, de les dos parelles ...y tenía una vinculación postal. Eh? El Borràs había rebut eh, un diario de tan en que el vinculaba como a y ...y para usted de contar. O sea que no, no hi absolutamente res, res. Jo a rebre moltes pressions ...para posar en marcha el PSOE, eh, Alfonso Guerra, Felipe González, Paco Bustelos, el Enrique Mújica, tots ixos, el Solana, tots ixos mm, eren els, els meus amics a l'hora d'insistir a que posaran en marxa la nova imatge del partit. Efectivament, estava García Miralles en un despatx eh, en, en Alacant com a punt de referència. Efectivament, hi havia també una organització mínima a Elx, en un tal Arabit, eh, tenia allí una, aquesta organització. I és el que em vaig trobar. Eh? a partir d'aquesta organització ens doncs, posàrem en marxa per buscar antics militants del PSOE, eh, punts de referència, i bueno, mm, sí que van aconseguir que, que durant una imatge pública la gent se'ns acostara. Eh? Jo recorde <clears throat> com cridava al meu despatx una persona que deia «Vostè és José Albeñana? eh, «Sí, sí, sí». «Vostè és del PSOE?» Bon dia tenies a la cara Eh, sí, bueno, pues jo tinc el carnet de la UGT, de tal, de Guard de Poblet, jo vinc en... O sea, hi havia aquest apropament. Però bueno, això és història, i és una història mm, fins i tot entranyable. No vull que en aquest punt que siga una mena d'obús en línia de flotació de la crevitat del PSOE. Si, si el PSOE té que ser descrites per moltíssimes raons que per la seva feblesa orgànica en moments de transició. O sigui, això, això és havia passada. Al cap de 30 anys han governat i han tingut una relació molt poderosa i molt implicada siquiera siga per la corrupció, que és un indicador de fortalea en l'ambient polític espanyol, no? Quan més corrupció, més, més, activitat, més activitat política. I també podríem parlar, eh, va ser eh, durant el, en, en este moment quan entra Joan Lerma com a, com a militant primer del PSOE i després tindria una carrera... No, entra després. Entra després d'aquest primer moment. No. Sí, no, vull dir, entra quan ja està poste com a secretari general o com el que siga, no, no sé si hi havia Jo no vaig ser secretari... De... No, jo no vaig és veritat, no va ser secretari mai. Mai. ja, eh, eh, és una... És un dato a tenir en compte perquè mostra la meva desconfiança inicial en el PSOE. Eh? <laughs> Que malgrat el meu compromís, sols vaig acceptar càrrecs a nivell d'estructura d'estat. Estigui la Comissió Executiva. Primer en el Comitè Nacional, o federal, eh, que hi me eh, digitalment, abans de, de, de tot, en el Congrés del 76 o del 79, no recordo, me, me en l'executiva federal, junt amb García Miralles, assignaren la Secretaria de Migració, que per sobre una bona experiència perquè em va connectar en els grups de, de l'exterior, on sí que era, estava el PSOE, realment estava, tenia, tenia agrupacions que eren residuals no tant de l'exili mm, republicà, sinó de, de la migració, havien connectat, segons, segons països. L'exili era més fort en França i la migració era més forta en Alemanya. En Alemanya. Bueno, pues, eh, quan eh, es posem en marxa eh, eh, està el tema de les eleccions, està el tema directament de, de, per lo que és la, va ser la transició, perquè la transició va estar molt, molt arreglada entre Suárez i la socialdemocràcia alemana o l'ambaixada americana i l'ambaixada i, les, i, i l'ambaixada alemana. I al meu parer, claro, eh, quan es posem en marxa tenim ja seus i tenim ja espectacle electoral o, o bueno, organització a presentar de, d'una forma improvisada, ingressa l'Herma. Ingressa l'Herma és un tenxar, un pastor, que també era una, un entrisme d'una de una a lambertista, crec que eren, de la quarta internacional. Eh? Eren, venien molt, molt, molt rojos, però ja estàvem en marxa, ja estaven per la ciutat de València. Mm -hmm. I es, es produeixen les primeres eleccions i s'aconsegueix un èxit perquè el PSOE, el PSOE guanya a tot el País Valencià mm. i, i no sé si se ho esperàveu des de dins del PSOE. Se, no, clar, se... no, no, que va. Mira, això és una pregunta mm, força interessant a hores d'ara mm, per l'actualitat tan rabiosa que té. Ara estem a a, a, a les enquestes d'opinió enquesta és... Tot, I, i clar, l'enquesta és la premissa menor per a, en la premissa major o a la, una conclusió establir ja un, una profecia de sortida, no? de dir què és el que passarà. Eh, tot això és tan, tan, tan gratuït i especulatiu com, jo que sé, el programa ese de Gran Hermano o el Sálvame o <laughs> coses d'estes. És pura especulació ideològica, ideològica eh, per, que la, per la meva experiència, que en aquest sentit eh, te diu, cuidao, cuidao, que per molts científics que se presenten els, les dades, eh, recorda el que passa. El que passa que va ser. Jo estava, i, i crec que la meva visió de l'autoritat d'on estava, en la Comissió Federal de Electoral del PSOE. N'érem e cinc, n'érem e cinc, eh, designats per Alfonso Guerra eh, pense que estava per, per, per tindre la confiança la Guerra i així pues, manipular més el, la, la qüestió. I en aquesta comissió federalistes varen dirigir la campanya, varen retar els documents, manejaven les enquestes i tot això. Jo tenia informació de primeríssima mà com varen manipular, per exemple, l'imatge de Felipe González en un pinzell d'un sol pèl per a llevar-li eh, aquella melena tan, tan tupida que tenia com un gitano i fer-la més vaporosa. O sigui, totes coses, tots aquests trucos es vaig dependre en aquell, en aquell moment. En les enquestes de resultats que esperàvem eren 50-55 a nivell de tot l'estat. Al País Valencià érem eh, un o un i mig per valencià, cap per Castelló i pot ser una per Alacant. Eixa era les perspectives de vot. Perquè en aquesta època, diguem, el socialisme valencià era el PSPB, que era qui tenia més militància, si no m'equivoque. No, era el PSOE, era el PSOE. El PSPB anava a soles. No, ja, ja, però vull dir, eh, clar, en aquesta època, l'únic que el PSPB, també és veritat que abans d'aquestes eleccions se trenquen dos candidatures i això també li afectaria, però a nivell de militància, el PSPB, d'abans de, de trencar-se, era major que el PSOE. Sí, per lo menos mm, visualment, visualment. Però vamos, el PSOE, que ja estava en marxa, que s'havia posat en un diàleg vis-a-vis -vis, Suárez Felipe i que tenia una, una força atractiu, pues tenia això uns resultats, uns resultats Esperaven uns 55 diputats. 50, igual igual 50, el 55. El Partit Comunista per damunt, en un principi. Sí, per suposat. Però és que, mira, eh, el número 3 de València va, va, va ser un dels històrics, el Ruiz Mendoza, i llegaren a baixades. Va ser la, la guerra, la guerra, eh? No m'ho varen perdonar, perquè pensaven que no eixien, pensaven que no eixien. Varen treure set, van treure set. I també te dic en paral·lelisme que totes les associacions polítiques, se diuen així, no, partits, que eren legataris i hereus del franquisme, doncs totes treien diputats. Era lo llotge que en aquella època, en totes les enquestes i la més força era la de l'Aliança Popular del senyor Fraguer Ibarne, uh -huh. que s'havia d'anticipar i era un prohombre del règim en aquella època, era un prohombre de la transició, era un prohombre de l'apertura, era un prohombre de tot, que aquell era el, el diplodocus. No va treure vuit. Uh -huh. Què significa? Que la, el, el vuelco electoral va ser de tal importància que jo ja m'he curat mm, per tot tipus d'enquesta. O sigui, la democràcia, si té algo eh, realment eh, insòlid és que no es pot preveure els resultats. No es pot preveure. Sempre, sempre... Hi ha un, un físic, crec que és, o, o matemàtic, és un nom molt difícil, que estudiant eh, l'evolució dels preus del Bursa del Cotó a principis del segle i les riguades del Nil, que estan molt documentades, va establir com lleis mm, universals, dos efectes que va batejar com l'efecte Noé i l'efecte Josué. L'efecte Josué és el de la mm, permanència o estabilitat. Les coses no canvien. Les set plagues van ser perquè tenien que ser. Eh? Quan una cosa mm, es dona, es repeteix, es repeteix, es repeteix. Per contra, eh, l'efecte Noé és l'efecte de la imprevisibilitat. De repent es produeix un fenomen que no era previsible. Això, eh, en la pràctica, què significa? pues que, bé, tu no pots preveure que en l'escala del 30, per exemple, o del 20 al 80 o al 100 passaràs per el 50 forçosament i per el 40 o per el 55 d'una forma progressiva, mai se vota del 30 al 60 o del 40 al 80 sempre hi ha un fenomen imprevisible i unes eleccions tenen aquest efecte imprevisible eh? Mm -hmm. després és molt fàcil dir-les que tot estava previst i que tot eh, eh, eh respon una tècnica sutil, però vamos, això són com els banquers que diuen que tenen enginyeria <laughs> eh, econòmica, no? Podríem dir que la gent va identificar en aquest moment Felipe González com la reforma, no? O... No, la ruptura no era, com la reforma, com l'aperturisme a, la nova, a la nova democràcia, i això va fer que tota la gent que volia un canvi el votarà d'ell, no? O... Jo no ho tinc tan clar. En que he, he passat molts anys defensat aquesta idea i defensant la, diríem, la imatge positiva de la transició. I arribar a un moment tan dur, tan dramàtic, tan inútil, tan frustrant com és l'actual i, el, i els seus precedents immediats, on es demostra la ineficàcia d'esta Constitució que, que trenca costures com, com, com un corser d'una xicona de 16 anys posat a una dona de 40, de 50, no? no o a un home, perdó. No és, vamos, un, un, una, tres, tres talles més gran. Un traig en tres talles més gran, siga home o siga dona. El tema de la transició mm, pff, se m'ha caigut, se m'ha caigut. Ja no el veig com una epopeia mm, miraculosa que el poble es pronunciara. Franco va morir al llit. I aquesta és una expressió molt dura. Mm. I no han hagut mai responsabilitats per tots els horrors de la dictadura que jo he conegut. Mai. Al contrari, el primer que es va fer és dictar una llei d'amnistia que beneficiava a tota la brigada político-social, Villa el Niño enclòs, i poc a l'oposició i excloïa la gent de la UMD, dels militars demòcrates. O sigui, un xoc brut que es va embolicar en celofán i en, i en llaços de, de oplina per fer-los bonics. No, no és un tema que Pablo reaccionara. Jo pense que el vot del PSOE representar el conformisme d'una societat en una dictadura, eh, però que vea la novetat d'una apertura a Europa, d'un embarcar-se en una en, en algo, en algo més, més, més novedós, més modern, pero sense cambiar la situación. Eh? No había no un, un en el pasado ni en el presente. y había una acomodación en, las en, de una situación una beneficiosa de Europa, eh? fundamentalmente. Estàs escoltant La Represa, un programa de Trellat. I bé, una vegada han passat aquestes primeres eleccions, apleguem a... a... Bueno, realment, abans de... Això seria tornar un poc arrere en... quan se crea la Junta Democràtica i la plataforma de Convergència Democràtica i la taula de forces polítiques i sindicals del País Valencià, que això és prèvia a, inclús a la mort de Franco, el que que se manté el temps i i se planteja el, el tema de la preautonomia abans de, de aprovar-se la Constitució. Resulta difícil, mm, difícil d'entendre tot allò, perquè esteu, esteu un poc abusant de la meva edat, és com treure un del sarcòfago. <laughs> Són coses de fa 40 anys o més. I jo penso que la gent, mm, igual que no ha hagut ni esforços que ho conegues, els historiadors i de cap, parlem, L'oposició no, no se plantejava mai com, com es conta o com uno pot imaginar. No hi havia una lluita de partits polítics, no hi havia... No, hi havia unes marques més o menys representatives i que trataven de, en aquest sentit, de demostrar eh, el seu acord en, en trobar una, una sortida democràtica. I això es justifica doncs, bueno, la l'aparició de la Junta i de, després la plataforma de convergència per eh, eh, el rebutjament que havia per part del PSOE a, a, a tot el que fora el PC. Cal reconèixer al PC un paper de, de constància, tenacitat i d'organització mínima durant la clandestinitat. Jo, jo pense que en això la democràcia va ser molt injusta en la gent del PC perquè va ser el partit més sacrificat contra el franquisme, indiscutiblement. A més a més tenia l'èxit, que això sí que era palpable, de les comissions obreres, perquè això era l'únic espai on s'havien produït un, una mínima manifestació de sindicalisme per els convenis d'empresa que havia favorit el sistema sindical anterior. Bé, tot això era cert. Però el gran mobilitzador, com ara, de la democràcia espanyola, no mos oblidem, va ser Catalunya. Catalunya ara li ha posat el jaque mate a la Constitució en el tema soberanista i la gent pot mirar cap a altre costat o pot enfrontar-se demanant les armes en anar a lluitar com aquest concejal del PP de Segovia eh, però que en qualsevol cas en qualsevol cas és un fet democràtic que ha posat en crisi el sistema actual i el conformisme del sistema actual. Val. Pues el mateix paral·lisme es va produir quan la dictadura en l'Assemblea Democràtica de Catalunya. L'Assemblea va ser un organisme que posar un milió de persones al carrer sense legalització i, i absolutament eh, proscrit, il·legal i delictiu, cridant autonomia, llibertat i amnistia. Un milió de persones, no 25, ni 50, ni, ni, ni 1.000. Un milió de persones. Absolutament imparable, no hi havia allí eh, gris ni forces de seguretat que, que, que ho aturaren perquè eren un milió de persones. Val, doncs, pues, eixa força, ja força que integrava partits polítics, associacions culturals, esportives, eh, eh, independents, tots. Una, una, una, va crear un model, un model d'oposició que es va reproduir per tota la resta de l'Estat i van crear-se les meses democràtiques. Mm. democràtiques. En el nostre cas era diferent perquè teníem una tradició, us diríem, forçosa en la mesura que l'Estatut d'Autonomia, que se defensa contra la República, estigui a punt d'aprovar-se abans del cop militar. Estaven els diputats citats per 23 de juliol del 36, en l'Ajuntament de València, i teníem, teníem que reclamar un estatut. I en aquest sentit, les nostres instàncies unitàries teníem que, que, que forçosament que ser reivindicatives d'un estatut d'autonomia i n'hi ha una carrera feble, com era la, la feblesa dels partits polítics i dels centrals, però que, bueno, que es comença per una antiga taula, després el Consell, després el Consell de Forces Polítiques i finalment la taula. Tot dins de, diríem, la rivalitat eh, PC eh, i socialistes. I, bueno, és una història que, que, que té uns entrebancs fàcils de contar, però molt llargs, massa llargs per, per ser avorrit. A lo, que, a lo que volia arribar, la taula de forces polítiques i sindicals va ser expressió final d'aquest procés i era per a reivindicar un estatut d'autonomia, i no tan sols un estatut d'autonomia, sinó un procés de redacció de l'estatut paral·lel a la redacció de la Constitució de l'Estat, i que acabara en un estatut que, al igual que la Constitució, fos refrendat per el poble perquè això del refrendo és el que fa inamovible l'Estatut. Mentre no és refrendat, no és més que una llei orgànica o una llei normal del, de les Corts espanyoles. I en Dios te lo da, Dios te lo quita. O sea, una llei posterior pot derogar a una llei anterior, però una llei refrendada per un poble té necessitat del refrendo per a ser derogada. Esta és la, la, la, la distinció. La taula reclamava això, i això ja escapava al control de la plataforma de convergència, de PSOE i del PC. I era una reclamació autònoma, que entre la reclamació autònoma de l'Assemblea de Catalunya i la de la resta que s'havien apuntat a aquesta història, fent exigent, fent exigent que hi haguera una reclamació unitària fora dels partits grans o, de, o dels partits estatals, presumibles. I així va néixer la plataforma d'organismes democràtics en la qual s'incorporava la taula de l'Assemblea de Catalunya, que reclamava que reclamava coses molt precises, molt <laughs> més que la Junta i molt més que la, que la plataforma de convergència, és a dir, molt més concretes que el PSOE i que el PC, fins i tot, que era un procés, també un procés constituent, de recuperació dels estatuts històrics i de la autorització o, o, o la possibilitat d'obrir els nous processos per acabar en un refrendo de cada un dels pobles. No sé si m'explique. Sí. I a més a més, per, per a negociar això, nomenava una comissió negociadora de nou persones, que en tan sols se va reunir en Suárez en una única ocasió. Suárez el va abandonar la comissió i es va establir un diàleg directe en Felipe González i la oposició legalitzada. Eh? I és, ahí es començà el truco de la transició. Marxinant a la POT, que representava, al meu parer, el 100% de les reivindicacions democràtiques, i connectaven l'autenticitat de les reclamacions de, de l'oposició per a ser substituïts per la maniobra des del règim en el possibilisme establit en el principal partit, que era principal pues, perquè era el, el, el principalment apoyat. Eh? Uh mhm. -huh. El principalment apoyat. I després de les primeres eleccions eh, trobem una continuïtat en tot aquest moviment d'associacions eh, més o menys unitàries de diferents partits de l'oposició, i és quan es crea el Consell, el Consell Preautonòmic. No, perdona, Per desarbolar, per desarbolar la força de l'Assemblea, la força d'eixa oposició emergent en la POT, en la Plataforma Democràtic, Suárez maniobra, com maniobra en, en, en totes les, més, les restants llibertats democràtiques, i així s'inventa un procés que passa per diverses fases. El primer és la, el restablir la Generalitat Provisional de Catalunya trau a Tarradellas l'exili i pensa que la seva recuperació va desinflar, eh, desinflar l'Assemblea Democràtica. Se equivoca perquè Tarradellas és un polític molt actiu que entra, que malgrat que vol mm, eh, eh, eh, fer-se càrrec de, de tot, també entra en un anàlisi de tour de força en l'assemblea, veu que no, i ja s'estableix un diàleg. A Suárez això se, se li escapa i, i se passa a un procés estatutari propi en Catalunya. La mateixa operació tracta de fer en el País Basc, recuperant el govern, el govern basc en l'exili. Però allí hi ha un problema que s'escapa del control d'estos, que és el problema ETA. El problema ETA ja pues, se deixa en stand-by. Però per la resta de l'Estat i posa en primer lloc al País Valencià, perquè és el més important, l'altre és és Espanya. Vamos, des Fins i tot per davant de Galícia, que ja tenia estatut aprovat? Sí, perquè lo de Galícia tampoc és un tema dominat, està Pio Cabanilles allí, que ha fet el seu feudo, s'ha enrocat i no hi ha, no hi ha problema. És, tot, és, tot és suceder, tot, és, tot, tot, tot cau. Perquè també mm, Suárez tracta de renovar el franquisme i li, i li interessa eh, entrar eh, en, en, en el procés de l'emergència de líders regionals, líders nous, líders nous que estiguen en el buffer zone del, del, del franquisme, però que no s'hagin cremat al front de governadors civils o de procuradors eh, provincials. Entonces, líders, líders regionals que estabilitzen el partit com en la, la, el, la nova força de la dreta fran, neofranquista. Bé, entonces entra en el tema d'encarregar-li a Clavero el tema preautonòmic i en la, mm, i en la complicitat de l'oposició, principalment de Gregorio Pérez Barba. I bueno, anem a, fer, anem a copiar la, la Constitució de la Segona República. I se fa també un procés que és voluntarista i, per tant, democràtic. L'autonomia vindrà de la mà de les regions que ho demanen. Però el segon pas és on veia la meva resistència o el meu... I ahir tenia que haver trencat el carnet, evidentment. No? <laughs> De dir, de dir escolta, com que el País Valencià no entra en autonomies històrics i ara té que guanyar-se la vida demostrant que sí que té una voluntat autonòmica? que és la entre de la vida del 151 o del 140. Sí, els los famosos artículos de la Constitución. Clar, claro. per obtenir el referendo, perquè els mm. famosos articles el que amaguen és que en el 151, a més a més, a més a més d'un estatut aprovat, és el referèndum, que és el que te fa inderogable. A part de tenir les competències de governar autènticament, perquè un govern se caracteritza per poder o no dissoldre la cambra. Mm <laughs> -hmm. Clar en la oportunidad que crea el presidente de, d'aquest govern, eh, que és, és, és el que mobilitza segons l'oportunitat del temps, perquè la política és oportunitat, no? A més està el referèndum. Bueno, doncs ve lo de les preautonomies. I jo no volia, jo no volia personalment entrar en aquest joc i me resistia. Vaig tenir una bronca en Gregori Pérez Barba, que jo estava en l'executiva federal, pues de, de forta. Me distancià d'ell, érem molt amics i me distancià. I després eh, tot va ser a l'assemblea de parlamentaris i em vaig negar a convocar-la. Inclús el mateix Ventura em va criticar molt en un article que motivà que me cridara Joan Fuster en, per a dir-me... Bueno, me, me, me, convidà per vida d'un amic, per Eliseu Climent, i diu que Fuster vol parlar amb tu, anem allí a Sueca, i, i en aquella gràcia que tenia Fuster, i ella diu, no, que t'he cridat per a dir-te que m'han dit que el diga, <laughs> que no, tinc, que, que no tinc res a veure amb el que ha escrit Ventura. Bueno, ara anem a sopar. Bueno, pues, sí, efectivament, la gent no entenia perquè jo no que estava per la convocatòria de la, de la plena de parlamentaris, perquè jo el que volia era la reivindicació de la taula. Jo el que volia, que no s'oblidaren de lo que la taula demanava i, i estava reclamat per la POT vaig, vaig tenir que cedir, tan solitari, entràvem en el tema preautonòmic, em vaig atrevir a, a demostrar que el País Valencià és capaç de complir els requisits que es demanaven. Hi ha un acte notarial que verifica que així va ser, però el 99% dels, dels ajuntaments que representaven el 98% de la població, i van entendre que incomplir la llei, o fer una llei aposta, e incomplir-la per a no acceptar el reconeixement d'aquest compliment dels requisits eh, quan diu que vostè de, se fa l'esforç de demostrar que el País Valencià volia ser una comunitat autònoma, diguem, històrica, eh, això implica que aconseguir la signatura del 95% dels ajuntaments valencians a favor i eren un 95% d'ajuntaments valencians que representaven el 98% de la població valenciana. Acte sí. notarial, que tots sabem que està, i encara així no tinguerem l'autonomia, la, diguem. Però no la tinguem per la traïció i no té altre nom, per la traïció descarada dels partits parlamentaris. PSOE, UCD i el mateix PCE. Mira, en les dates en la mà. I deixant a banda de que Andalusia, en el mateix recorrido, sí va tindre el 151 i nosaltres no. I en Almeria votant en contra. I en Almeria votant en contra. Resulta que en el mes d'octubre se presenten les peticions autonòmiques del Consell, dels formalismes, tant al Ministeri d'Administració Territorial com al president del Congrés, per a que tramiten la llei corresponent, perquè s'inicia el període d'elaboració de l'Estatut, conforme es preveu en la llei. El 30 de desembre de 1979 es vota de pressa i corrents la llei de referèndum, que es publica en el mes de xiner següent, la llei 2 de barra 80, crec que és, de referèndum, de modalitats de referèndum contra lo que és vigent en el sistema legal, que és que tota llei no deroga l'anterior... Tota la llei no té efectes retroactius i no se pot aplicar en efectes passats. La llei de referèndum, en tot el morro, s'aplica al procés valencià. Que ja estava en marxa el procés, que ja estava en marxa, no és legal. Per a dir-li, per a dir-les, no, matxotens valencians, el que han fet no, no val per res tenen que vostès tornar a dir si volen l'autonomia per el 151 o per el 143, en la qual cosa ja creen un escenari de conflictivitat per a que cada partit parlamentari es dividisca. El PSOE salva la cara demanant el 151 perquè era la tasca que havia fet el Consell i la UCD el 143 perquè són molt més nobles i considerats i pacients i, i defensen la unitat valenciana, el que siga. M'explique? <laughs> Però això és una maniobra fraudulenta i e il·legal. Clar, perquè ja s'havien arreplegat les... Ja s'havia complit. Ja s'havia no requisits. no podia, no podia fer-se en efectes retractius. No poden aplicar una llei en efectes retractius. Però és que, més, no li ho demanen això a Andalusia. I com tu has dit molt bé, damunt, en Andalusia, Almeria, no, no havia complit els tràmits. No I segons no... la llei Andalu eh, Almeria se tenia que haver quedat fora de l'autonomia andalusa. Fora, però, claro, és que al Suárez li interessava el vot del PSA Clar. i crea una, un decret llei per a la incorporació específica d'Almeria eh, a, al procés. Uh -huh. I votant-se la llei. Votant-se la llei i obtenir l'apoyo del PSA. Tot és política, perquè és que ara és molt fàcil contestar la pregunta que a mi me fan. Podeu tancar els ulls i imaginar què hauria passat si el País Valencià, a hores d'ara, 40 anys més tard, tinguera una autonomia pel 151? El que haguera produït, el que haguera produït eixa fortalea, tenint al costat de veí el procés sobiranista català? Algú pot imaginar aquest escenari? I quins efectes revolucius tindria afrontar l'escenari actual? Així cada un se pot posicionar. Jo no estic eh, pensant que tot el món estigui a favor del procés sobiranista, però tampoc puc pensar que sigui diferent. I una cosa és tindre poder i altra cosa és tindre l'actualitat de present, en què no pinten fava. Vamos, en el sentit normal de la paraula, sí, sí. front a la geopolítica de l'Estat, perquè estem parlant en termes de poder front al, al centralisme de l'Estat, que és el que em refereix, no em refereix a altre tipus d'històries. Una perifèria forta, una perifèria enfortida en un poder propi, a més, és, és, és dinamitar el centralisme borbònic. I aquesta és la qüestió que se jugava ja que és el nou model del liberalisme decimonònic del segle XIX que és la farsa que hi ha darrere de la Constitució espanyola, que ens varen vendre un producte ja molt desgastat. ho han fet els, els senyors Agasta i Cànovas al segle XX, de, de, perdó, d'Àneu. Que, de fet, eh, probablement per aquests arguments que vostè esgrimix, eh, fora que UCD fora partidària del 143, eh, crec que aduïen... I el PSOE. Clar, bueno, el PSOE en el e després. En el... E. quan estava vostè davant el PSOE no podia defendre el 143 el, els arguments de l'època de UCD, si no, estic jo, si no entenc malament, és que amb la tensió que hi havia al carrer, eh, eh fer un, un estatut per referèndum era una temeritat perquè s'hagués pogut perdre el, el referèndum i aleshores no haguem tingut estatut. És curiós que eh, en aquesta època, en el Congrés de Madrid, el Congrés de Diputats, el PSA, com vostè ha dit, no sé si tenia 10 o 3 diputats. 3. Tenia, tenia prou diputats, per a, sobretot per a la mida que té ara, i com que a la UCD li feien falta aquests vots, sí que s'apunten a l'autonomisme andalús. Sí, sí. No, i a més a més, eh, mira, a, jo vaig ser l'únic, i no ho dic per res, sinó perquè és que no vaig sentir que front als temes conflictius de dominació de la llengua, que això, bueno, això era absurdo, evidentment, però termes més conflictius, que era la, la senyera, la, la, senyera i, i la, la denominació, no? dir, bueno, pues traguem tres urnes quan se refrenda l'Estatut. Una urna per refrendar l'Estatut i d'una urna per votar el tipus de senyera i una urna per votar el tipus de denominació. Ningú me va fer cas. Me tiraren al sacó de l'olvido immediatament, ni com a aportació. Era una barbaritat i jo eh, ho sabia, però diria, és que si voleu confrontació, si voleu batalla, pues no hi ha més batalla que la democràtica. Yeah votem-me. Jo defensaré sempre pues, les quatre barres, el que, lo que me, em sembla que és la identitat històrica, però vosaltres teniu tot el dret de, de, de votar la vostra i de fer el que, lo que vos prega, i si el poble diu el 80%, jo ho accepte, o el 51% que diga, si jo no hi ha cap de problema, sols ho tenim que superar, som valencians tots, o se suposa. Se suposa que sí. I per tant, bueno, pues la democràcia és l'únic que ens que mos eh, uneix. Ningú va replegar aquesta idea. No els interessava. No els interessava. I l'UCD s'acomodava molt bé en utilitzar aquest eh, mm, soroll del carrer, diríem, per a, a manifestar i evidenciar la feblesa política del PSOE, que en tenia molta perquè era el primer que no en tenia res del procés de, de nacionalisme valencià o de valencianisme. O sigui, sea, eh, així i jo, perdoneu-me, m'heu tret un tema que, que jo el tinc molt superat, no vull parlar, perquè no se trau res i m'interessa molt més el futur i el present, perquè, vamos, tot això ho tinc vist, i ho tinc massa vist i ho tinc massa clar, per desgràcia. Sí, nosaltres tampoc és que tinguem massa interès en seguir parlant de banderes, perquè al final totes són la mateixa en diferents variacions, sí. però sí que haurem de fer un poquet de, de repàs al procés autonòmic i perquè acaba com acaba. Sí, tenim una data, que és la del 10 d'abril de 1978, que és quan vostè el fan cap del Consell Preautonòmic, mm -hmm. com, a, com a líder del, del partit més votat en les eleccions generals, i és quan comença el procés este que vostè ha descrit molt bé de, de crear el, el de redactar l'Estatut. En aquesta època, si no m'equivoque, i també en oposició de certa gent, fins i tot del seu propi partit o, o proper ideològicament, vostè va contractar com a assessor a, a un personatge molt important en la transició valenciana, que és Broseta. Sí. Sí, mira, en la primera eh, jo era, presidia un govern de concentració, <laughs> la qual cosa no li, no li desitjo ni al meu pitjor enemic. Mm, per què? Pues perquè no contentes a ningú i en política és el més ingrat eh, el, el contentar a tothom, voler contentar a tothom això solament ho poden fer els insensatos o... Mm, el meu partit pues no, me, no li contentava que jo anara com a president del Consell al Congrés de l'OCDE a clausurar el que fora mm, perquè ho havien, ho havien demanat i en aquest sentit se tractava d'enfortir la institucionalització de lo que jo representava. Per suposat, les festes d'aquells ajuntaments que estaven presidits per la gent de l'OCDE tampoc li agradava, volia que foren, que foren president socialista i els més ideològics del PSOE pues, també volien fer una política de classe, una política marxista i una política de, de demostrar que, que els obrers es tenien que prendre les fàbriques i posar un sou als empresaris. Eh, era una, una reivindicació juvenil. Els de la dreta, la dreta, pues, eh, eh, les meues expressions que ells tildaven de catalanisme li sentaven com si fora un... jo que sé sí. què, jo que sé què. Eh, volien, volien regionalitzar desesperadament el Consell. Però, bueno, la societat valenciana té la seva perspectiva autònoma, la seva claritat d'idees, i podeu repassar-se repassar, el, el llibre aquell del Sendrins del Consell, i veureu la infinitat d'associacions esportives, culturals, mm, polítiques, que passaren per la presidència oferint la seva col·laboració. Diria que una primera instància de reconeixement de la necessitat autonòmica i d'acceptació de la institució que representava eh, a tots els valencians. I, i bueno, mm, per a, per a aquest menester, per a intentar de, de complir eixe govern, les necessitats d'aquest govern de concentració tenia que superar els partits en el seu infantilisme i buscar aquelles persones adients que pogueren establir els ponts necessaris. Rosetta. Rosetta era la col·laboració de les províncies i de rebot de la Caixa d'Estalvis de València. Dos, Ahí volem anar. Dos, dos eixos molt importants. provincias va va publicar propiedad primera en vida en portada, día 9 octubre, Día nacional del País Valenciano. <laughs> Yo creo que si María Consuelo Reina pudiera <laughs> rectificar algunas cosas en esta vida, y se portada se la mancharía, no? <laughs> Pero bueno, ahí está, ahí está. Y la Caixa de d'Estalvis, Caixa Estalvis era eh, oportunidad de establecer una banca, una banca propia. que la dreta, <laughs> justament, ha fet 20 eh, anys tot el contrari, desfer. I el mateix PSOE també, perquè, perquè en la meva època hi hagué l'experiència de del, la banca de, el, el Banco Industrial Valenciano, aquell que apenas va viure perquè el PSOE li va fer la vida impossible. bueno, això són molts entrebancs que ja no tenen massa... I bé, pues Rosetta responia inicialment a aquesta qüestió. Eh, lo que passa és que la feblesa del PSOE, la seva, la seva incapacitat de, de portar a terme l'autonomia la, que alguns defensaven, perquè sí, n'hi ha també molts pecats, o sigui, no tan sols és de l'UCD, està el PSOE i molta gent, inclús fins i tot de, de, de, del camp mm, valencianista, que no va veure el moment eh, com el moment eh, oportú o, o, o únic o excepcional, i es va retraure. Bé, el tema és que allò va derivar eh, per part de Broseta una ambició personal, no sé si alimentada per ella soles o, o, o nodrida per, per, per fonts alienes, i ell va ser en mi, en mi prou honest, perquè me va anunciar tots els passos que donava. Eh? Em va dir que anava a firmar un, signar un document sobre la no unitat de la llengua, Eh, jo vaig dir que eh, fora, que era el que volguera, era la seva llibertat, que jo, per suposat, no anava a signar aquesta barbaritat. Però jo ho signava no per, per, ser, per estar a favor, sinó per pura estratègia. Sí, sí. Eh, hi hagué una estratègia de, de les províncies de Broseta, de la gent... O sigui, el problema de la dreta valenciana en aquell, en aquell punt històric, jo crec, i és la meva opinió, és que si el PSOE era feble, la UCD... Ho era més encara. Ho era més encara i, i una gent amb una capacitat de, de direcció gran, no? Eh, l'Emilio Tard era un pau insoportable que no sabia per on... O sigui, sempre acudia tard a tot. Era un home, a més, d'una ambició o d'una enveja cap a Broseta desmedida. O sigui, era, es movia a, a impulsos del que feia era Broseta, perquè tenia, tenia aquesta enveja personal. I bueno, en això pues, no se podia combatre tant la fortalea que demostrava el PSOE i la UCD, la UCD no servia i, per tant, pues, calia buscar desesperadament un nou, un nou lideratge i una nova formació política, en què, un poc com passarà en Ciutadans i PP. Uh mhm. -huh. PP se desgasta, pues, hi ha uns ciutadans que va a substituir-lo. Pues, ens interessava, en el país, cas del País Valencià, una nova força. I Broseta, Broseta que això ho veu perquè era un home molt polític, eh, pensaren en mi, i això ja ho he dit alguna vegada, pensaren per al meu procés d'aïllament en el PSOE i la meva defensa mm, aferrissada de, del tema valencià, pues que eh, en poc que jo canviara <laughs> podia servir com a element de, de referència. I, de fet, va haver un míting en la plaça de Bous al qual me convidà Broseta, i era un escó allí, un silló que posaren a la meva disposició, i estigueren fins a última hora esperant-me, no? I jo li vaig dir molt clarament a Manuel Broseta, mira, escolta, aquesta aventura pot existir en el País Valencià, perquè pff, és una cosa que jo no puc ni controlar, ni dominar, ni censurar, eh, però no compteu en mi, eh? per, per molt que me distanci del PSOE, mai, mai vaig encapçalar una opció regionalista que posa en crisi ni la nostra cultura d'origen català, ni, la nostra, ni els nostres homes de la, de, de, de, de la ciència i de la cultura i dels arts, tema fuster i de Cestellers i companyia, eh, la unitat de l'idioma que pot ser un fet discutible o no dels lingüístics, però en qualsevol cas jo, jo m'ha posat en marxa gràcies a la crevidència de, de Fuster i, i me reconec un home <laughs> d'aquesta cultura i això, vamos, diria que me distància en els regionalismes com algo, uh, com l'oli i l'auia. I se acte de la plaça de Baus, que va ser el primer moviment de masses d'un moviment que aleshores se li dia un millor búnquer barraqueta, no era una sèrie de gent en Pena que feia un poc de soroll, i que a partir d'aquest moment ja se va conèixer com a, i com està documentat com a moviment de masses, com a plaverisme. Sí, sí, és cert. Estàs ben informat. Va ser un èxit de la dreta, no?, podríem dir. Sí, va ser un èxit eh, d'estratègia i a poc a poc de, de, de irrumpir en el, en el camp polític mitjançant la Unió Valenciana. Eh, lo que pasa es que quasi se'ls menja. <laughs> Si se descuiden, sí, sí. <laughs> se'ls menja. Però bueno, això és una altra bé, pues, anem arribant a l'hora de programa i així ho dissem i que els nostres oients no es preocupen que la entrevista amb Josep Lluís Albinyana continuarà en un proper programa. S'han dit moltes coses, s'han dit, com sempre, moltes coses de trellat i per això volem emetre tota la, la conversa que hem tingut en dos programes, que és el temps que ocuparà tot. Moltes gràcies als nostres oients i tornem la setmana que ve.